люди, как книги, и мы их читаем кого-то за месяц, кого-то за два, кого-то спустя лишь года понимаем, кого-то прочесть не дано никогда. поставим на полку Пыль памяти изредка будем сдувать И в сердце храним, но что с этого толку you. Ведь в нем лишь самый длинный круг Ничто не поверхностно и не случайно Попробуй лишь только